Restauracja Roma w Lądku Zdroju i powoli piwo żywiec zniknęło z kufelków. Czekamy na drugie danie. <laughs> Jakie drugie? Pierwszego nie było. A w sumie na pierwsze. <laughs> Znaczy pierwsze to piwo, tak? A drugie?